Und gehen wir ganz am Anfang zurück. Ich habe vorher gesagt, diese katholische Jugendbewegung. Dort war sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man als Erziehungsziel erreichen muss. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Die Realität ist viel mehr grau.